の時の笑顔だらすメディア知りたその秘密ミステリアス抜けてるとこさえ彼女のエリア完璧で嘘つきな君は天才的なカロリー様今日何食べた好きな本は 遊びに行くならどこに行くの何も食べてないそれは内緒何を聞かれてものらりくらりそう淡々とだけどさんさんと味噌で見えない秘密はミスの味あれもないないないこれもないないない好きなタイプは相手はさ答え お好きになることなんて私わからなくてさ嘘か本当か知れないそんな言葉にまた一人落ちるまた好きにさせる誰もが目を奪われてく君は完璧で究極な愛のコンビさえ現れない一番星の生まれ変わりああその笑顔で愛してるで 誰も取り虜にしていくその瞳がその言葉が嘘でもそれは完全な愛はいはいあの子は特別です我々は花からおまけですお年様の光り輝く B です すべてがあの子のおかげなわけないシャラくさい妬み嫉妬なんてないわけがないこれはネタじゃないからこそ許せない完璧じゃない君じゃ許せない自分の許せない誰も許せよ。君がいかなのこと誰もが信じ温めてるまさに最強で無敵の愛 ちゃってなんてに当たらない一番星もやで知ってる弱いところって見せちゃダメだめ知りたくないとこを見せずに言ういつむちゃなくちゃいやいやそれこそ本物な愛得意の笑顔で沸かすメディア 隠しきるこの秘密だけは愛してるって嘘でつむかりやこれこそ私なりの愛だ流れる汗も綺麗なアクアビを隠したこのまぶた歌い踊り舞う私はマリアそう嘘をとびきりの愛だ誰かに愛されたことも誰かの こと愛したこともないそんな私の嘘がいつか本当になること Yeah, baby! いつかきっと全部手に入れる私はそう欲張りの愛のと信頼でみんなのことちゃんと愛したいから今日も嘘はつくのこの言葉 君君にだけは言えずに言ったけどあやっと言えたこれは絶対嘘じゃない愛してる